Всем привет! С вами снова я, Таранплей, и сегодня я устроился на новую работу, которая в взрослой жизни. Я устроился охранником в деревне номер 123, а мы погнали! Так, э, я пошел охранять деревню, потому что кто и кто не охраняет, вы вообще не охраняете деревню толком. Так, жить. так, здравствуйте. Вы хотите, чтобы мы вас охраняли? Но уходит. Жить... Блин, а! Житель, хочешь, чтобы мы тебя охраняли? Бля, житель, хочешь, чтобы мы тебя охраняли? Но ну, хочу. Вот, ты, ты самый адекватный. Все, я, пош... я пошел. Слинять сейчас будем. Блин, а, жалко. Ну ладно. Так. Я пошел домой. Уже ложиться спать. И потом делать все остальное. Вот. Сегодня я не пойду в ночную смену, так что можно ложиться спать. Увидимся днем. Ой, все, я проснулся пора идти. Оп. Так, все хорошо. Все хорошо вроде бы. Все, я пошел в деревню. Все, иду. Так. Блин, ну да как вы меня заколебали. Сколько вам объяснять? Я вас сейчас... Вы, если вы тронете моих жителей, я вам, блин, морду морды поразбиваю. Понимаю, что слизни не трогают, и все равно они все мешают. А. А. Последняя стрела. О. О, с отравлением, ваши любимые. О, помираешь. Помирай. Их много можно. Они еще дополнительный урон на они наносят, так что? Опа. Опа. Зритель, отойди. Блин, вот когда вот такие работы, страшно то, что ты можешь родить. Дожите, Леш говорил тебе, отойди. Слушайте вы меня. Вот будет такой момент, когда вы меня послушаете. Умрю, умру я. Будете меня слушать. Все, вы умрете все. Видишь, что я всех убиваю? Блин, жители. Так что смотришь? Блин, а. Под, под нож не лезь. Опа. И вот эти маленькие. Э, у нас недавно построили какой-то город. Нам билет очень дорогой. Аж 30 изум изумрудов. Это у меня за два года столько только нам палится. И все. Это очень дорого. Так что Моя мечта не, суще... не существится. Блин, а сколько их? Я... Мне уже, блин, меч лом... Мне уже все ломается. Этот меч на два года выдали. Все, я устроился на эту работу на два года. Мне этот меч на два года нужен тут. Прикиньте. Опа. Блин, а что будет, если лук сломается? Пипец, наверное, будет. Я, видишь, на один день давал, ну. Ничего. Все, всех вырубил, можно идти разбираться. Ну, они уже маленькие, не бьются, но все равно. Так, всех я сейчас убью. Все, я всех убил. Блин, да сколько их тут. Хорошо, мне еще хотя бы эти роботы помогают. помогают. Так бы вообще дол долго было. Оп. Начала с большими разобраться. Там большие. М -м. еще надо этих еще маленьких убить, потравить всех. Пау. Пау. Пау. Все, тут я уже дальше сам. Выбежу лука. Работа очень сложная. Ну, даже не смогу поехать в город, блин. Это надо, блин, только работать ого. Э, вот видите, оно, оно недалеко находится, вот даже крышу уже видно. Того отеля, в котором можно будет жить потом мне когда Блин, а ночью-то что будет? У -у -у. Хана. Ночью вообще хана будет все, я, я пошел передохну, пусть они бьются, а мы пошли подключим, сюда будет уже вечереть. Так, уже ночь. Так, смотрите. Э, вы делитесь на слизней, а я делюсь на мобов, поняли? Потому что мобы, они еще противнее, чем эти вонючие слизни. Они тебя Блин, а сколько их тут. Надо с вырубать. Просто. Блин, их тут. Получи. как сложновато. Конечно. Да, получи. Так. Конечно, много уже стрел потратил, но это не зря я их потратил. На безопасность я же их потратил, верно? Все. На. Подавись. Блин, сложно, очень сложно. Не вход охранять, охранять вход. Блин, а жителям легко, они там спят, отдыхают. А мы тут, блин, работаем. Вообще. Все, я пошел домой. На этом я уже закончить хочу все. Я пошел увольняться с этой вонючей работы. Я уже должен чуть-чуть заплатить. Все, я пошел увольняться. Мне это все надоело. Так, все, иду увольняться. Где до мэра? Вот там до мэра. Все, иду увольняться. И если на этом видео наберется 20 э, лайков, я сниму продол... Ой, наберется 20 просмотров, я сниму продолжение взрослой жизни. И всем пока. И еще когда я снимал это видео, у меня были такие чувства, что как я какую-то фигню снимаю, но, но это получилось не фигня, а получился топовый ролик. А мы всем пока-пока. На красном небе.